bu ma jot incha allah. incha allah ok maa ngi jug dem. jërëjëf incha allah merci. maa la woo. ok. seesu jantal maanaam la dégg safara laa gis maanaam boo munee nga moytu ko te yow soxna si si kan moy duma sétal goor e jigen lay sétal yow kon tianga nga way tianga nga way xamoo tous waaw tugal fi waaw aku ah, yaru koor yi kon ni la xol yi xat nga may wax yi man fekkoon li la xam kon duma fi ñew de soxna si li ma la wax xam naa ko bu baax te liggéey boobu mooy liggéey bi rek sëñ bi yaa may bëgg a jaaxal de dëkk bi xam nga ne xam nga ne yow daaw fi toog lu minute sama telepon sonné woon xam looloo tax ma laaj la ko koor gee ñëw te xam nga ni koor gi mi daanaka ñun ak géwél ñoo yem ñun dañuy acc ñi xalima ñoom ñu acc seeni sabar ay man sekk mi fu mu jëm ak jigéen ñi ak jéeg bawul xale ay sekk jantal jantal waxul si ma sàmba di nga wax si ma demba comme sama nijaay nag moom daa dëgër bopp te nakare waxal motax ma ñew fi pour wax ak yow bu ngeen xamoon li leen di yoon di ngeen tekki seen tànk si weeru koor gi